na lie. Okay, wait. Ah! Ah! Kanyaga mademu wote wa Bongo Movie, kanyaga mpaka sala wa Harmonize, kanyaga opla woya kwa kwani Kisepe tu kanyaga, opla kanyaga, Shawa Master J kanyaga, oya kanyaga, kanyaga kanyaga kanyaga, na wa kanyaga kanyaga, upo kama mdoli, yani kama Vashala wigi tapata kwa litrete habibi habibi kanyaga nawa kanyaga kanyaga kanyaga ebekote kanyaga oya kanyaga salama kanyaga oya kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga nawa kanyaga kanyaga kanyaga yako yule. Unalangia chotala manga manga, asili ya kizazi mbali chokoleti kala mixa mtanga tanga Sizoni nani nikakwambia bongo sausage inaisha kesho, nakwambia enjo kesho, nakudanganya. Wengi tumekaa hapa siku tatu tukisubiria Bongo Star stage. Ukisikia yes, jua umepita. Na ukisikia no, nenda nyumbani. Nenda eh, nyumbani huko huko. Sambusa bagia. Upo kama mdoli. Yani kama wabandia. Hey, uvae shela wigi utapata kwali zote. Habibi, Habibi.